E, w ogóle zróbmy legalnego DDoSa. Jak do niego zadzwonię, to wchodzicie wszyscy na pewną stronkę. Teraz y, kompilujemy się, uwaga, wszyscy jak w zegarkach, nie? Przygotowałem sobie adres strony na czacie, także patrzcie na czat. W momencie, kiedy powiem 3, 4, wy, włącz, wypuszczam, tam, wypuszczam ten adres strony, wchodzicie na tą stronę, a moja rola jest tak, by zadzwonić do informatyka, powiedzieć giganta, powiedzieć gigant, legalny DDoS za 5. 4, 3 i wiecie, ja daję enter, wy wchodzicie, to jest lekkie opóźnienie, ale i tak będzie efekcik. Ale będzie rozpiernicz. Będę jak robot. No. Gigant. Co? Legalny DDoS za 15, 14, 13, 12, 11, 10, dziewięć, osiem, siedem na sklep, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Go! Legal Merinos poszedł w pizdu! E, miłej pracy, miłej pracy na dziś. Dobranoc. <laughs> No to ładnie. Ludziska. Chyba... <laughs> Padł mi serwer. Na... <laughs> Jestem głupi. Zepsułem swój własny sklep. Mm, mm. mm. Gigant, udanej pracy ci życzę na wieczór. <laughs> Z postawieniem strony na nowo. Nevermind. To nie było wcale mądre. Teraz jesteś głupi. Nie chce mi się załadować. No boście weszli wszyscy. Padła! Zdidosowałem własnego siebie! Marzyłem o tym! Tak! Zdidosowałem własny serwer! Zdidosowałem własną sklep! Tak! Achievement get! Możecie zrobić achievement get, zdidosował własny serwer i wyciąć ten moment, kiedy właśnie to teraz wszystko było na tym streamie i wrzucić to w YouTube'a, Adam lajka. Zobaczycie. <laughs> Poważnie. Osiągnąłem sukces. Strona nie działa.